widok na ratusz w Dzierżoniowie z tyłu mam numer 26 domku sobota dzisiaj 17 marca chyba pierwszy dzień ładnej pogody no i spokojny dzierżoniowski rynek wyjątkowo spokojny dzisiaj, chociaż ku mojemu zdziwieniu miejsca parkingowe są tutaj płatne dalej idę w kierunku Mennicy